सामने पड़ गया मेरे मार सकता है तो यही पीछे बंदे हाँ। गिरा गिरा गिरा निकल जल्दी निकल पीछे बंदे थे Continue. Enemies ahead! Got it, got it, got it. यहाँ से आ रहा है यहाँ से आ रहा है एक ही मतलब अंदर घर में घर में घर में घर में घर में बोलो घर में फूल उसमें भी गोली चली बट बक बक बक बक राज राज मर गया कोई बात नहीं तू कहां <laughs> yeah, boy. I'm really sorry. Okay, चला देख दूसरे को देख दूसरा जान तो लूटना इस जोन में भी हेलो हेलो ऑल पे है ऑल पे है चलो भाई चलो भाई गाड़ी मत ले गाड़ी मत ले भाई गाड़ी खतरनाक है वो भी नहीं दिखा सर हो रहा बेटा इधर आ इधर आ इधर आ जा रही है